Astăzi este despre a obliga. În dicționar este a constrânge și mi-am adus aminte de copiii de la o grădiniță ieri, în cor, toți aproape, mi-au spus că părinții lor sunt la servici și că și ei au venit la servici. Zic, la ce servici ați venit voi? Aveau trei ani și au trei ani și jumătate. A, și noi am venit la grădi. suntem la servici? Și mi-am dat seama că se simt obligați pentru că probabil își văd părinții obligați să se ducă la serviciile lor și atunci se simt și ei, uh, că și ei e bine să fii obligat să te duci undeva. Nu știu de unde vine asta, însă probabil că um, a obliga este a convinge pe cineva că acel lucru nu e bun. Părerea mea. Tu ce părere ai? Ceau!